Thank you. 1, Ike. Ike, piiri 1 kuuntelee. Ajoneuvo havaittu Sundomin metsätiellä, valkoinen Audi A4. Valkoinen Audi A4 havaittu Sundomin metsätiellä. Oikein. Piiri 1 lähtee etsimään. Selvä. Ike kuittaa. Ike, piiri 1. Ike kuuntelee. Missä kohtaa ajoneuvo liikkuu? Ajoneuvo, valkoinen Audi, ajaa Sundomin metsätietä pitkin. Kääntyy risteyksessä kohti etelää Salamarannan suuntaan. Kiitos, piiri yksi kuittaa.